जावामा nested if and ternary operator spoken ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलको अन्त्यसम्ममा तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट र टर्नरी अपरेटरहरूको वर्णन तिनीहरूलाई जावा प्रोग्राममा प्रयोग यो ट्युटोरियलको लागि हामी प्रयोग गर्दैछौँ उबुन्टु 11.10 जेडीके 1.6 र इक्लिप्स आइडी 3.7 यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न रिलेशनल र लजिकल अपरेटरहरुको प्रयोग र भाग नियन्त्रण गर्ने इफ एल्स स्टेटमेन्टको ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नु होला एउटा इफ स्टेटमेन्ट भित्र अर्को इफ स्टेटमेन्ट हुनुलाई नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट भनिन्छ अब नेस्टेड इफ स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स हेरौं यो अवस्थामा यदि कन्डिसन 1 सही भयो भने कन्डिसन 2 जाँच्छ कन्डिसन 2 अर्को इफ स्टेटमेन्ट प्रयोग गरी दिइएको छ यदि कन्डिसन 2 सही छ भने प्रोग्रामले स्टेटमेन्ट वा ब्लक 1 एक्जिक्युट गर्छ नत्र यसले स्टेटमेन्ट वा ब्लक 2 एक्जिक्युट गर्छ यदि कन्डिसन 1 गलत छ भने यसले कन्डिसन 2 जाँच्दैन यसको सट्टामा यो यसको एल्स स्टेटमेन्टमा जान्छ मतलब ब्लक 3 अब त्यो राम्रोसँग बुझ्न एउटा उदाहरण हेरौं हामीसँग इक्लिप्स आईडी र बाँकी कोडलाई आवश्यक स्केलेटन छ हामीले डेमो क्लास e बनाएका छौं र यसमा मेन मेथड थपेका छौं हामी दिएको e नम्बर जोड वा बिजोड नम्बर हो भनी छौं हामी एउटा नेस्टेड इफ प्रयोग गरी नेगेटिभ नम्बर पनि प्रयोग गर्ने छौ त्यसैले मेन मेथड भित्र टाइप गरौ इन्ट n बराबर माइनस 5 अर्धविराम हामीले नेगेटिभ नम्बर भण्डार गर्न एउटा n भेरिएबल बनाएका छौ अब हामी यी कन्डिसन लेख्ने छौ अर्को लाइनमा टाइप गरौ इफ ब्राकेट भित्र n लेस देन 0 खुल्ने ब्राकेट इन्टर थिच्नुहोस् system dot out dot println bracket भित्र दोहोरो उद्धरणमा नेगेटिभ नम्बर अर्धविराम हामी पहिले कुनै नम्बर नेगेटिभ छ छैन हेर्छौं यदि हो भने हामी जोड बिजोड जाँच्ने छैनौं यदि नम्बर नेगेटिभ होइन भने हामी जोड बिजोड जाँच्ने छौं अर्को लाइनमा टाइप गरौँ opening curly bracket closing curly bracket enter थिच्नुहोस् अब यदि एक्जिक्युसन एल्स खण्डमा पुग्यो भने यसको मतलब नम्बर नेगेटिभ होइन त्यसैले हामी जोड र बिजोडको लागि यो एल्स खण्डमा छौ टाइप गरौ इफ भित्र एन मोडुलस 2 दोहोरो बराबर 0 कर्ली ब्राकेट इन्टर थिच्नुहोस् system dot out dot print LN ब्राकेटभित्र दोहोरो उद्धरणमा इभन नम्बर अर्धविराम अर्को लाइनमा बन्द हुने कर्ली ब्राकेट अर्को लाइनमा एल्स र खुल्ने कर्ली ब्राकेट इन्टर थिच्नुहोस् टाइप गरौँ system dot print n bracket भित्र दोहोरो उद्धरणमा अड नम्बर बन्द हुने कर्ली ब्राकेट हामीले यो पक्का गर्यौं कि नेगेटिभ नम्बरलाई जोड वा बिजोड जाँच गरिँदैन अब कोडको काम हेरौं फाइल सेभ र रन गरौ हामी आउटपुट नेगेटिभ नम्बर देख्छौँ अब एउटा पोजिटिभ नम्बर हेरौँ n बराबर माइनस फाइभलाई n बराबर फाइभमा बदलौँ अब फाइल सेभ र रन गरौँ हामी देख्छौँ आउटपुट अपेक्षाकृत बिजोड नम्बर छ एउटा जोड नम्बर हेरौँ n बराबर 5 लाई n बराबर 10 मा बदलौ अब फाइल सेभ र रन गरौ हामी आउटपुट अपेक्षित रूपमा इभन नम्बर देख्छौ यो एउटा इफ स्टेटमेन्टलाई अर्को भित्र राख्ने प्रक्रियालाई नेस्टेड इफ भनिन्छ नेस्टिङको मात्रामा कुनै सीमा छैन तर नेस्टिङ तीन भन्दा माथि नगर्नु राम्रो अभ्यास हो अब हामी टर्नरी अपरेटर छौ पहिले म मेन मेथड मेट्दै छु हामी एउटा नम्बरलाई दुईले भाग गर्ने प्रोग्राम लेख्ने छौ यो एकदमै सामान्य प्रोग्राम हो तर बिजोड नम्बरलाई भाग गर्दा समस्या आउँछ जब 7 ले 2 लाई भाग गरिन्छ 3 पाउँछौ तर यदि हामी नतिजा राउन्डेड चाहन्छौ भने मतलब हामी 7 लाई 2 ले भाग गर्दा 3 होइन 4 पाउँछौ सामान्य हिसाबमा भन्दा हामीलाई अर्को नम्बर चाहिन्छ अब यस्तो प्रोग्राम कसरी लेख्ने हेरौ मेन मेथड भित्र टाइप गरौ int n comma n half अर्धविराम हामी एन मा नम्बर र आधा नम्बरलाई एन हाफमा भण्डार गर्नेछौ अर्को लाइनमा टाइप गरौँ एन बराबर 5 अर्को लाइनमा टाइप गरौ इफ ब्रैकेट भित्र एन मोडुलस 2 दोहोरो बराबर 0 खुल्ने कर्ली ब्राकेट इन्टर थिचौं टाइप गरौ एन हाफ बराबर एन बाई 2 कर्ली ब्राकेट अर्को लाइनमा एल्स खुल्ने कर्ली ब्राकेट फेरि अर्को लाइनमा एन हाफ बराबर n plus one divided by 2 अर्को लाइनमा बन्द हुने कर्ले ब्राकेट हामी नम्बर जोड वा बिजोड हो जाँच्छौ र सोही अनुसार भाग गर्छौं अब प्रोग्रामको कार्य हेर्नलाई एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट हेरौं त्यसैले टाइप गरौ system dot out dot print ln bracket भित्र n half अब फाइल सेभ र रन गरौँ हामीले हाम्रो उद्देश्य प्राप्त गर्यौं हामी आउटपुट 2 नभए 3 पाउँछौं यदि हामीले याद गर्यौं भने हामीले कन्डिसन अनुसार मान राख्दै छौं यो हाम्रो प्रोग्राममा लजिक भन्दा पनि सिन्ट्याक्स हो यसरी टर्नरी अपरेटरले कोड सजिलो बनाउँछ टर्नरी अपरेटर नेस्टेड इफ जस्तै नतिजा दिने एउटा कन्डिसनल अपरेटर हो यसले एउटा छोटो सिन्ट्याक्स दिन्छ र एउटा प्रश्न चिन्हले जनाइन्छ यसले एकचोटिमा तीन अपरेन्ट लिन्छ अब टर्नरी अपरेटरको बारेमा जानौं कन्डिसनको अभिव्यक्ति पर्छ अपरेन्ट एक कन्डिसन सही हुँदाको रिजल्ट को मान हो अपरेन्ट दुई कन्डिसन गलत हुँदाको मान हो अब यसलाई हाम्रो प्रोग्राममा प्रयोग गरौँ पहिले इफ एल्स स्टेटमेन्ट हटाऊ टाइप गरौँ n half बराबर n मोडुलस 2 दोहोरो बराबर 0 प्रश्नवाचक चिन्ह n divided by 2 colon n plus 1 divided by 2 अर्धविराम यो स्टेटमेन्टले भन्छ यदि n जोड छ भने n भाग 2 हुन्छ अन्यथा यो n plus 1 भाग 2 हुन्छ यसलाई कार्यमा हेरौ फाइल सेभ र रन गरौ कन्ट्रोल S थिचौ र कन्ट्रोल F11 की थिचौं हामी अपेक्षीकृत आउटपुट देख्छौं यसरी टर्नरी अपरेटरले कोड बीचको अव्यवस्था मिलाउँछ र पढ्न अझ सजिलो बनाउँछ हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट र टर्नरी अपरेटरको बारेमा एउटा जावा प्रोग्राममा नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट र टर्नरी अपरेटरको प्रयोग कार्य गर्नुहोस् तलको कार्य गर्न एउटा जावा प्रोग्राम लेख्नुहोस् नेस्टेड इफ प्रयोग गरी एउटा नम्बर जोड र 11 को गुणा हो होइन जाँच्नुहोस् टर्नरी अपरेटर प्रयोग गरी दिएको दुई नम्बर बीचको ठूलो नम्बर पत्ता लगाउनुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको बारेमा थप जान्न यहाँ उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले Tutorial ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ Spoken ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिसन सम्बन्धी थप जानकारी अर्ग tutorialorg nmeict intro मा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद